ላይ ተስፋ ቆርጫለሁ ከጎኔ የለሽም በልሜ አይሻለሁ ከታዎች በኋላ መኖር ጠርቻለሁ አሁን ግን ከብዶኛል ወደፊት ሄዳለሁ አንቺ ልቤ ሰብረሽው ነው የሄድሽው እንዴት ወደፊት ነው ተማርኩኝ አመታት ተቀበልኩኝ እኔን ቅጣት በመምና በጊዜ ብዛት ተማርኩኝ አሰብኩኝ ሰዓታት አስታወስኩኝ እኔን ስህተት በባዶ ፍቅርና እምነት ተጎዳውኝ አሁን ሄደሻል እኔም ታምሜያለሁ አንቺ ረስቼ መኖር ወስኛለሁ አንቺ ብዬ ብዙ ትቻለሁ አሁን ደግሞ አንቺን ተውሻለሁ ትሄዳለህ እኔስ በእኛ ላይ ተስፋ ቆርጫለህ ከጎኔ የለሽም በልሜ ያይሻለህ ከጣውሽ በኋላ መኖር ጠልቻለህ አሁን ግን ከብዶኛል ወደፊት ሄዳለህ አንቺ ልቤ ሰብረሽው ነው የሄድሽው እኔስ ደጋይ ወደፊት ነው ምራመደው አንቺ ልቤ That was you, now yeah, hit you I need the dark Where the feet now, I'm